aventuras de Pingu, las aventuras de Pingu, las aventuras de Pingu. Hola amigues, hoy vamos a jugar Pingu. Pingu. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu ¡Girafeta! Eh, eh, eh. ¡Me tienes que ayudar! ¿Dónde está Girafeta? ¿Estás aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡No, me vamos a tomar, Pingu! ¡Tómele, tómele! Pero yo solamente quería ver. Tómale, tómale. Solamente quería ver. Solamente ver, ver, ver. Tómale, tómale. No te pongas. No te pongas pucho. Voy para acá. No, no, No me volví a vencer. Eres un naca. la batalla final. ¡Oh! <laughs> ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Lo logré! ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! que nunca puedes hacer nada. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! Ok, ok, ok, ok, esperen. Por fin, empezamos la batalla. ¡Yo, yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! yo! yo! Oh, está cerrado. Tú. Ok, no sé qué pasó. ¡Por fin lo logramos! ¡Adiós, amigos! Regresaré pronto. Eh. ¡Lo logramos, amigos! ¡Felicítenme! ¡Chócalas! ¡Chócalas! ¿Quién seguirá con el próximo enemigo de Pingu? ¿Quién será? ¿Quién será? Adivínenlo en nuestro próximo episodio. Bueno, adiós amigos y fin.